Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy quiero comentar contigo muy brevemente los resultados de mi operativa de los últimos dos meses, de enero y febrero de 2020. A pesar de que eh, la semana pasada ah, hubo muchísima volatilidad en el mercado por el tema de, del coronavirus y, demás, esta semana también arranca con bastante volatilidad. A pesar de que el mes de enero suele ser un mes complicado por el tema eh, que los mercados vuelven a arrancar después de una larga pausa de, festivos, de navidades y demás. Yo creo que he podido ah, conseguir un muy buen resultado y sobre todo hacerlo en muy pocos días, eh, cosa que ah, ah, me está gustando bastante, incluso hasta estoy pensando en seguir la misma pauta de trabajo en los, próximos meses. Eh, muchas veces la lógica y el sentido común nos lleva a pensar de que operando más, haciendo más entradas, eh, vamos a tener mejor resultado. Y muchas veces no, <laughs> eh, realmente <laughs> no es, lo que sucede en la práctica. ¿Me explico? Muchas veces, veces ah, más, hacer más operaciones nos lleva a sobreoperar, cometer más errores, entrar en, una racha perdedora, intentar vengarnos ¿no? del mercado, intentar recuperar ¿no? todo lo que ah, hayamos perdido con esas operaciones perdedoras eh, y esto, pues al final, ¿no? lleva a, resultados desastrosos. Entonces, yo últimamente, por una altísima carga de, de, trabajo a nivel de proyecto Armaga FX y otras cuestiones personales, no he podido dedicarle mucho tiempo al, a mi operativa. Al final he decidido es aumentar el lotaje, hacer menos entradas ¿no? con, con, más lotaje y con eso he podido en 12 días eh, hacer aproximadamente unos 4.500, 4.400 dólares. Un resultado eh, yo creo que bastante, bastante bueno y si tu idea es, si el mindset que tienes, ¿no? Eh, porque tienes compromisos familiares o simplemente pues no te apetece ¿no? estar todo el día mirando las pantallas ah, y quieres ver cómo yo oh, he podido conseguir este resultado, ¿no? porque tal vez eso te puede dar una idea de cómo tú también Ah, puedes ah, tener un resultado parecido, pues yo te recomiendo quedarte eh, y revisar este vídeo hasta el final. Y sin tardar más, vamos directamente al grano, comienzo a compartir mi pantalla y te comento las, principales ah, características de, mi operativa de los últimos dos meses. Bueno, vamos a ver. Hay una pequeña dificultad para poder mm, ver el resultado final de la operativa porque eh, empecé a operar con con la versión 3 de ATAS, ahora ha salido una versión nueva que es la versión 5, ¿vale? Por tanto, hice un par de operaciones con la, con la versión 5, que quedan reflejadas aquí en las estadísticas que tengo aquí a la izquierda, ¿vale? Y la mayoría de las operaciones eh, que he cerrado las, cerré con la versión 3, eh, por tanto, pues habrá que ah, mezclar, ¿no? habrá que revisar las estadísticas de las dos plataformas, de las dos versiones, para realmente poder ver cuál es el resultado final. Vale. Entonces, la versión 5, con la versión 5 hice tan solo cuatro operaciones, ¿de acuerdo? Eh, el, día 4 y el día 5 hice una. El día 4 me fue bastante bien, tres operaciones ganadoras, 320, 330 de profit y el día 5 acabé con pérdidas, menos 300 dólares, ¿ok? Eh, en las estadísticas podemos ver que aparecen las mismas operaciones, cuatro operaciones, y los días operados, bueno, en total dos días, Total Days 2, uno acabó con ganancias y otro acabó con pérdidas. El resultado final de la operativa de estos dos días eh, son 670 dólares de beneficio. Eh, si miramos el ratio beneficio-pérdida, podemos ver average profit, o sea que lo que, gano lo que he ganado de media ¿no? era 323 y lo que he perdido 300. O sea que el ratio no, llega ni a 2 a 1, el ratio aquí se queda 1 a 1. ¿vale? Y en total de las cuatro operaciones, como hemos visto en la pestaña anterior, he cerrado 3 con profit y una me ha saltado el stop loss. Este, el día 5 de febrero, después del stop loss que me ha saltado, pues he decidido ya no seguir la operativa y creo que lo hice bien. Ah, ahora pasamos a ver la segunda, la segunda cuenta, que es, eh, perdón, la segunda cuenta, la estadística de la, de la que, llevo a través de la versión 3 de la plataforma. Em, aquí debemos, vamos a elegir el mes 1, le damos a Load, vale, cargamos las estadísticas. Bien, aquí la estadística es más interesante. Como decía antes, el mindset que llevaba eh, estos dos meses es cómo puedo conseguir mayor resultado haciendo menos. ¿no? Entonces, eh, como, el resumen de, este trabajo, al final, en total son 10 días de trabajo, ¿vale? Y el resultado, bueno, habría que también <laughs> sumar, por supuesto, dos días más ¿no? que he operado a través de la versión 5 de, la plataforma. En total sumamos, entre las dos versiones sumamos 12 eh, días operativos, ¿vale? En los cuales hice 29 eh, operaciones, 25 más 4, y el resultado final son 300, perdón, 3.820 más 670. Eso es el resultado final que he podido ah, de, profit, habría que también quitar la comisión, pero bueno, eh, para ver 300... Vale, más 770, vale, son 4.500 menos eh, la comisión, ¿vale? Que se quedaría como en 4.300 dólares de beneficio neto antes de impuestos. Eh, más cosas. Em, average profit y average loss para ver el, ratio beneficio-pérdida. Mira, average profit 220 ah, y average loss 62.5. Quiero decir esto eso quiere decir que de media gano 220, ¿no? Y cuando pierdo, pierdo solo 62, lo que nos da un ratio beneficio-pérdida de 3 a 1, ¿no? 3.6 aprox, 3.5. Un buen ratio beneficio-pérdida, diría yo, ¿no? Más de 3 a 1. Por el otro lado, vamos a mirar otro parámetro que yo siempre analizo semanalmente, mensualmente y trimestralmente, analizando resultados de mi operativa, es porcentaje de operaciones aciertas. ¿vale? Como hemos dicho antes, en total eran 29 operaciones, ¿ok? de las cuales profitable trades 19 más debemos sumar profitable trades de aquí, ¿vale? que son 3. En total son 22 operaciones ganadoras. Así que para poder calcular el ratio beneficio-pérdida lo que vamos a hacer es eh, estas 22 operaciones ganadoras, multiplicamos por 5 y dividimos entre 29. El, porcentaje de operaciones aciertas, bueno, prácticamente 66%. Tampoco está mal, quiero decir. Y es aquí donde llegamos a una conclusión súper, súper, súper importante, ¿no? viendo las estadísticas. Por un lado, si queremos hacer, conseguir mayor resultado ¿no? trabajando menos, eh, hacen falta prácticamente tres piezas. Por un lado, tener una estrategia con esperanza estadística positiva ¿no? y alto porcentaje de operaciones aciertas. Como hemos visto, eh, según las estadísticas de mi operativa, mi ratio de operaciones aciertas es superior a 70%, con el ratio, con el ratio beneficio-pérdida mayor a 3 a 1, eh, con una estrategia que te da esos resultados, bueno, pues eh, es, una arma muy potente, ¿no? Con la que realmente puedes ah, ser rentable a medio y largo plazo, ¿vale? Es una pieza fundamental. Si ah, no quieres estar todo el día pegado a la pantalla tratando de sobrevivir con una estrategia que te da el ratio uno a uno ¿no? Y siempre, siempre, vas, <laughs> siempre vas muy agobiado porque realmente no tienes ninguna ventaja estadística con esa estrategia. Otra pieza fundamental es contar con suficiente capital. Las entradas que yo hacía eran con cuatro contratos y pienso subir más todavía para poder dedicar menos tiempo, obviamente. Si no tienes capital suficiente como que para poder entrar con cuatro seis ocho o diez contratos, puedes optar por, la, por la opción de eh, pasar la prueba de una cuenta capitalizada. Te voy a dejar por aquí un vídeo donde te contamos más detalles por si no sabes qué son cuentas fondeadas. Y la tercera pieza, pero por ello no menos importante, es tener un par de huevos para poder <laughs> aguantar la volatilidad que al día de hoy hay en el mercado ¿no? y rachas perdedoras que eh, inevitablemente pues, suceden en la trayectoria de, cada trader. Así que bueno, si ah, este concepto, lo de hacer menos y conseguir más resultado te ha gustado, coméntamelo. Ah, coméntame también cuál ha sido eh, tu resultado de tu operativa en el, en el último mes, ¿vale? en el caso de que has podido uh, ganar dinero, uh, coméntame cuál, cuáles son las, tres principales fundamentos, ¿no? Cuáles, cuáles son las, tres principales razones eh, que te han hecho, que te han ayudado a, generar beneficios ¿no? en tu operativa. Sería muy interesante uh, leer tu reflexión en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Y en el caso de que el mes pasado pues acabaste con pérdidas, también coméntame cuál ha sido la razón principal cuál, es, cuál crees que ha sido la razón principal de, esta pérdida, porque tal vez pues, respondiendo a este comentario ah, puedo ayudarte, puedo, me puedo dar alguna idea de hacer un nuevo vídeo con el que puedo ah, ayudarte ¿no? a conseguir mejor resultado haciendo menos, porque nadie quiere trabajar más, queremos trabajar menos y cobrar más. Bueno, <laughs> hasta aquí el vídeo de hoy. Si todavía no has suscrito a nuestro canal, te recomiendo hacerlo ahora mismo, clicando en el botón rojo que ves abajo, a continuación activando la campanita. Espero verte en uno de los próximos vídeos. Te voy a dejar dos vídeos más por aquí y el botón grande de suscribirte aquí. Aprovecha, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo.